cerita dia pun tak habis lagi dah. Hanya lagi sampai akhir surah. Ini hubungi dengan hari kiamat. Ataupun perkara-perkara yang akan berlaku pada uh, peristiwa hari kiamat. Apa muak tak percaya? Atau apakah yang kamu telah lakukan? Ini Allah tanya soalan-soalan ini untuk nak jadi manusia tu sendiri jawab padahal Allah lebih tahu dan dalam buku catatan pun ada cerak-cerak tapi dia tanya lagi dia ya nak wujud manusia tu sendiri jawab dengan mulut sendiri katanya yo aku buat sungguh yo aku buat keputusan sungguh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين آيات 83 sampai 87 surah An-Naml cerita dia pun tak habis lagi dah. Hanya lagi sampai akhir surah. Ini hubungi dengan hari kiamat. Ataupun perkara-perkara yang akan berlaku pada uh, peristiwa hari kiamat. Allah Ta'ala firmannya, dan ingatlah hari kami himpunkan dari tiap-tiap umat sekumpulan besar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami iaitunya semua manusia akan dihimpun dan akan dibecek orang yang menjadi ahli syurga dan orang yang menjadi ahli neraka terutamanya pada ayat ni iaitunya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tak terima ayat Allah dan tak percaya kepada Allah dan Rasul lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing maknanya lari tak lepas Walaupun tuwe tu nak lari habis cekak tak si masuk di dalam api neraka. Tapi dikepung, di <clears throat> dijaga, dikawan oleh para malaikat sehingga mereka tak boleh lari daripada kumpulan dan kena boleh katakan wajib kena masuk di dalam api neraka. Nota kaki satu 128 pada hari kiamat golongan-golongan yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah akan dihimpunkan untuk disoal, ditempelok dan dihinakan. Ini ha, adalah suatu peristiwa yang Allah Ta'ala wayak tetap akan berlaku ke atas orang-orang yang mendusta ataupun orang kafir, orang munafik dan orang yang mati dalam keadaan kafir, kufur dan sebagainya. Sehingga apabila mereka datang ke tempat pengadilan. Ini cuba kita gambar tak? Peristiwa ni Allah Ta'ala rayak ha, orang-orang yang menjadi ahli niaga. Kita juga kena dibawa. Kita dibawa juga ke tempat pengadilan. Walaupun kita mengaku katanya kita orang berimeh, kita beramal, tapi semua orang kena timbang belaka amalan. Timbang pahala dan dosa. Allah Ta'ala berfirman. Adakah kamu mendustakan ayat-ayat keterengiku dengan tidak lebih dahulu kamu mengetahuinya secara meliputi? Maknanya, hei manusia, hak mung kafir, hak mung tak percaya, mung aku wi omor kepada kamu, wi akal fikirnya, mung duk ngaji, mung duk reti, tapi ha ni bakpo muak tak reti. Bakpo muak tak percaya. Atau apakah yang kamu telah lakukan? ni Allah tanya soalan-soalan ni untuk nak jadi manusia tu sendiri jawab padahal Allah lebih tahu dan dalam buku catatan pun ada cerak-cerak tapi dia tanya lagi dia nak wujud manusia tu sendiri jawab dengan mulut sendiri katanya yo aku buat sungguh yo aku buat keputusan sungguh gitulah ni termasuk di dalam rukun iman iaitu percaya kepada hari kiamat maka Tuhan kata kan no? dan jatuhlah hukuman atas mereka dengan azab wa waqa'al qawlu alaihim sebab apa tu bima zalamu disebabkan kezaliman mereka iaitu berlaku kufu ingkar ni dah ni nyanyi kepada orang kafir ni orang kafir sama ada hak reti tahu katanya ya du ingkar <clears throat> du ingkar ajari Allah duk menetai, duk wang pen jahat terhadap Islam dan orang Islam dan termasuknya orang kafe hok mediki okong. Tapi dia duduk di dalam kafe. Dia tak ada duk menetai Islam. Dia duduk pasang dia. Pasang makan, hijau, minum, tidur, jalan, jual. Dia tak ada kiyokong, Tapi dia tak tahu katanya hakikat yang sebenar Allah Ta'ala ada royak ha mereka di dalam Quran. Inilah orang-orang Islam kita kena tahu kena perakat kena cijeng kena cencuan raya <clears throat> kepada orang-orang kafe inilah ajaran Islam dan saya percaya katanya zaman learning zaman dunia dakwah Islam ni boleh katakan seluruh dalam internet penuh dalam teratak penuh radio penuh surat buku-buku penuh orang kafe nak pergi dakwah kayak katanya eh tak ada eh se yang dok royak Islam kepada kita tak ada dah. Ada dah dunia zaman-zaman lah ni terjemuh Quran tiap-tiap bahasa ada. Terjemuh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata boleh katakan seluruh dunia. Yang orang boleh baca, boleh boleh boleh cari dan boleh ikuti. Ah tak ada arah. Kalau orang kafir gi duk gi duk dakwa juga duk agi akak tangi Tuhan Tuhan. Tak ada weh orang Islam seru kita tu wallahu alam Tuhan nak kata lagu mana kepada orang Islam. Tapi pendakwah nak bicarakan ulama-ulama Islam tumte masa temti dakwah royak seru ciceng ha Islam dan sebagainya. Tapi dia ada lagi orang-orang kafir yang menetek Islam, akatik dengan Islam, dan orang-orang kafir yang masih lagi kekal di dalam agama mereka. Faham ni? Allah Taala tetap macam tu dah. Allah firman maksud dia dak? Kalau sekiranya Allah Taala kehendak nescaya dia jadikan semua manusia beriman belaka. Amana kulluhum jami'an. Nescaya mereka itu beriman belakang tapi Allah Ta'ala tak ada kehendak ya kehendaknya banyaknya manusia kafir sikitnya manusia berime dan dalam berime itu pun sikit belakang sikit orang syukur sikit orang ta'at sikit orang yang tawakan sikit orang taqwa ha, tu tengok dalam orang berime dah tu tapih pula tapih tapih tapih tapih tapih tapih nak jadi cuci sungguh manusia tu wallahu alam saya berasa lah ni berasa katanya kita umur ni bermula tapih hok ubik lalu lah tak masuk dari orang yang kena tapih 10 kali Masya Allah nah, tapih mula-mula tu mai pandah kita dengan kena sombat gotu goni gotu goni gotu goni apa tah lagi nak tapih orang Islam hok cuci sungguh akal fikir cara hidup pemahaman amalan dan semua tiap-tiap perkara hak dia dok buat je kecek dia usaha dia mikir dia apa Allahu akbar susah ni lah cuba kita gambar katanya orang orang kafir orang zalim yang Allah letakkan mereka di pada mahsyar sikit lagi belum daripada nak hukum puak-puak mereka ke syurga ke neraka syurga tak ada cerak dah orang orang-orang kafir kena masuk neraka cerak-cerak dah Nah, semua orang kafir, Nabi katanya al-kufru millatun wahidah. Kafir itu ataupun kufur itu adalah soal yang agama. Bukan banyak-banyak agama dak. Soal yang agama. Sebab tu di sisi Allah Taala iaitu Islam dan kafir. Dua tu. Walaupun kafir agama tu agama ni lak lai banyak gotu gani. Kan. Masya-Allah. Nah, kita Islam ni kena jadi yakin katanya kita duduk di atas kebenaran yang Allah Ta'ala sengaja pilih kita nak jadi kita berjaya dunia dan akhirat mari pula ayat yang ke-8 pulih ni Tuhan tanya tidakkah mereka memerhatikan bahawa kami telah menjadikan malam untuk mereka berhak padanya dan menjadikan siang terang benderang ni tanya ni bukan nak kepada jawab pe. sebab manusia yang reti sendiri katanya malas ye masa duduk di atas muka dunia ni Allah Taala nak jadi semua manusia jadi molek usaha apa-apa hasil hari malam-malam untuk tidur berehat di samping tu jangan lupa kamu kena beribadat kepada Allah kena cari ilmu kena beriman kena berakhlak mulia kena takwa kepada Allah jadi orang baik yang dia buat dosa-dosa besar. Kalau mu silap pun, aku wipluwe lagi kepada mu, hei manusia, bertobat kembali semula. Tapi apa, aku wimasa kepada mu, ni puluh, tujuh puluh tahun duduk atas dunia, apa mu tak mikir. Ha, tu dah. Ni dah tujuh Allah tak ada tanya. Dakkah kami jadikan malam untuk berehat dan siang hari untuk bekerja dan cari sara hidup dan sebagainya. Mu duduk habis masa kot mana? Sebab tu, nak setasat, dia ya kira habis kita tidur dalam seumur hidup kita ni berapa je makan nasi sehari-hari berapa lepas tu gikun tengok katanya ni puluh tahun kita makan tu berapa je semaya kita sehari-hari 24 je ni kita duduk dalam semaya berapa minit sekali-sekali kita semaya gikun tengok ni puluh tujuh puluh tahun Masya Allah tubik mari pak tu Wallahualam lah setengah-setengah hari habis kepada rai-perai benar tak ada faedah banyak atah saja apa saja hak benar dia duk buat benar hak hak hak berenah-berenah hak faedah faedah tak ada banyak mana ni duk habis masa kok tu habis masa kok ni la ilaha illallah rugi dah masa manusia ni ha ni kalau dia kita tak mikir benda-benda benda-benda biasa ni kita duk berasa katanya kita hidup hari ni eh? duduk supaya ngaduk perhabis masa tu, perhabis, perhabis, perhabis. Benda hak boleh kepada kita berpedah dan manfaat kepada orang agama. Berapa? Banyak mana? Sebab itulah. Orang yang faham, yang reti cara hidup masa hidup ni, dia royak selalu katanya tugas tanggungjawab ni lebih banyak daripada masa lagi. Benar hak kena buat. Tong cai wela ik. Ya daripada hak tu hewi sehari-hari 24 je tak cukup 24 je sebab apa sebab dia reti dia tahu katanya banyak benar-benar hak dia kena buat tapi Allah Taala wi sama belaka sehari-hari 24 je ha ni cuba kita pakak fikir Nah kita sebagai orang yang sedar orang yang berakal fikir waras fikirlah dalam hidup kita bukan arti katanya kena duk kerja kerja kerja kerja siapa kau tak berhenti dak amalan kita hak kita duk buat hari-hari-hari bukan arti amalan tu semaya saja bahkan kita ziarah orang kita kecek baca Quran zikir masuk bilik air tidur jimuk jumpa dengan sain jumpa dengan orang tu tolong nulung. semua tu amal ibadat belaka hak kita duk buat tapi noknya marilah kita atur hidup kita wujud menjadi kena dan mirabob noknya hak tu ya. tak sih menjadi hidup tak tahu katanya boleh. Gapa nama tahu sehari-sehari. Ha, gitulah. Nah, Habis itu. Dan menjadikan siang terang benderang. Nak baca dah saat ini. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Alhamdulillah. Tuhan dia suruh kita mikir. Sia malah yang dia buat. Mempunyai hikmat yang sangat banyak. siang hari dengan cerah matahari suluh dunia malam matahari suluh juga dunia tapi suluh eksik dengan konglok tepat mana hak jadi gelap maka Allah Taala buat untuk kita berehat pada waktu malam ya maksum apa munasabah 24 jam yang manusia hidup di atas muka dunia ni laklai kecekam laklaiความรู้สึกอารมณ์ tapi marilah kita pakat guna molek yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Pakat fikir, pakat ngaji, pakat reti, pakat berime yang menamuh berime kita. Gua jadi manusia ada aku nak faham. Jangan jadi manusia yang hidup dah tahu apa sekarang. Ha, tu, tu tujuan Allah Ta'ala rayak kepada kita Nen, go to nin, go ni. Kadang-kadang benar kita tahu dah tapi dia duk royak lagi acak-acak kali keracat-keracat duk dalam surah tu surah ni surah tu surah ni lagu itulah nak jadi manusia berime. akhir sekali nak cerita ni cerita saya tak habis lagi saya baca pun duk ada lagi patit patah reng ayat lepas pada ni wa yawma yunfakhu fisur dan tu kata pula dan ingatkanlah hari ditiup pada sangkakala sangkakala iaitu nya sunnah yang sangat besar semua tiap-tiap orang dengar belakang sebelum berlakunya hari kiamat maka berlaku tiup sangkakala lalu terkejutlah maknanya gerun gementar makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi masya-Allah benda ni kita tak boleh nak gi cintanakan nak pergi gambar lagu mana tapi kita yakin berimin benda-benda pasal ni pending why chip choy kocok sikit ya okay, ke ke ke ke umur rotoh go go go go go go go setengah-setengah hari apabila hai sampat ia katanya supa dengan kiamat dah ia royak katanya supa dengan hari kiamat terasa di dalam hidup dia tapi itu adalah bokeh lebih daripada tu, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang Allah Taala katanya apabila dikocok bumi dengan sekuat-kuat kocok. Ha tu, satu surah namanya surah Al-Zalzalah. Surah yang Allah beri nama goncangan yang begitu hebat. Kocok semua, bukan bombing saja dak, bahkan langit. Bintang, matahari, bulan, belagoh habis wujumi'ati syamsu wal qamar dan dihipung semua semua tiap-tiap perkara termasuknya matahari dan bulan belaga dong dong dong cuba kita gambar katanya peristiwa besarnya pada hari itu kecuali mereka yang dikehendaki Allah maknanya hok di bombing dan duduk di langit mati habis kecuali siapa tu ha ni ada tersebut di dalam hadis katanya hok tak mati tak matilah sementara tak mati iaitu nya malaikat Jibril Mikail dan malaikat hak siuk sangkakala iaitu nya namanya Israfil tersebut sebab tu masa kita semaya tahajud dah doa iftitah kita tu jangan duk baca hak tullah Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira nabi diajarnya takbir Allahu akbar semaya tahajud Allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wasyahadah baca bu jadi lak-lai kita baca semaya zuhur baca iftitah ni semaya asar iftitah ni ngorik iftitah ni ada hak panjang ada hak pandak jangan duk baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila duk baca hak tu yak kecil siapa tua nak mati lah. hak tu ya tak ada berubah walaupun sikit maknanya kita tak ada mengapa mana tak ada baca mana dan tak ada mengapa. Doa-doa lah lain. Ha, begitulah. Akhir sekali dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk patuh. Ini tu herekah. Rekah, serekah-rekah. Sebab apa? Tiuk sangka kalah ni dua kali. Tiuk kali mula-mula, gerok. Mati habis. Tiuk kali yang kedua, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ bangun pakak bangun belaka untuk melihat tempat mereka yang nak pergi. Ha ni, nah cerita je panjang lagi sehingga Allah Taala raya. Insya-Allah esok hari kita baca wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu akan boleh tengok bukit-bukit yang jugup besar begitu hebat bukit di atas muka dunia tapi apabila sampai hari kiamat tamurru marras sahab bukit tu akan pliwon terbel serupa dengan awe, hok kita tengok duk terbel di atas udara itulah keadaan benar-benar yang akan berlaku pada hari kiamat nanti wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh